på er och välkommen tillbaka till Naturliv. Jag är bara inne för att ge en liten uppdatering. Eh, nu i helgen kommer det inte komma ut någon film. Sorry. Men det är nämligen så att jag ska ut med Kai. Husvagnen. Ställa upp den. Åka och fiska. Åka och se på olika saker så jag kommer inte hinna lägga upp någon film i helgen. Men film från äventyret med Kai kommer komma ut. Och det kommer nog nästa helg eller näst, nästa helg. Beror helt och hållet på hur mycket jag har att göra. För nu är det ganska mycket. Så jag hoppas ni har överseende med det här. Och så får ni hålla ut tills filmen som eh, Helgens äventyr kommer ut. Ha det bäst så länge och ha en riktigt skön helg. Hej då!